Deker ah senter iku. Ayo. Angkat rilang, angkat rilang. Numpa, numpa. Ah, numpak, numpak, numpak. Ah, seru Ayo Awas Rul. Irul. Iya, Ha ha ha ha ha ha ha. Uwes seru lo nurul

Ramadan, Ramadan, Ramadan.